welcome back to Cherry Blogs YouTube channel. Lasi normal itu tunang tong hanci tong tulong poning arong perfect loh lakan tong an. Si video nang lang tong apor aci bidun tiang bo lasi tong mali si video kimi mate lalu video kimi abang lep heno. Lasi untuk pen card hapen Halap pen card pen card link video ni pulong long apa si lakan Apa kadu beda chini lo lasi lakan so pen card pen aadhar card link di sisi puri ni ma hapen without other card lasi on pen card lasi Pen card apa? sisi pen card link puri ni ma ¡Gracias!